Not a problem. Custom बनाओ रे मुझे मत ढूंढो हजारों में मुझे मत ढूंढो हजारों में हम बिका नहीं करते बाजारों में हमने कब कहा हमसे प्यार कीजिए हमने कब कहा हमसे प्यार कीजिए नफरत कर सकते हो तो बेशुमार कीजिए